Предновогодняя суета у каждого своя. Дети с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза, а взрослые ищут способы новогоднюю сказку оплатить. По официальной статистике белорусы тратят порядка 40% денег на продуктовую корзину – в период праздников расходы возрастают в разы, ведь каждому хочется встретить Новый год с размахом. У нас путует такое э, распространенное мнение, что как встретишь Новый год, там, э, так его и проведешь. На самом деле имеется в виду не материально, как встретишь, здесь сколько денег ты потратишь его, а имеется в виду, в какой атмосфере ты встретишь. Если ты его встречаешь в атмосфере дружбы, взаимопонимания, семейного счастья и так далее, это одно. А другое дело, если ты набрал кредитов, а потом целый год это отдаешь, это совсем другое дело. Специалисты выделяют три основные статьи расходов на зимние праздники, подарки, развлечения и новогодний стол. Но как уложиться в скромный бюджет и не потратить лишнего? Три категории, на которых нельзя экономить – дети, любимые и родители. Остальное – это не важно. Вы можете даже с друзьями с вами договориться. Давайте чисто символические какие-то там подарки. Это тоже э, знак внимания и уважения. Для того, чтобы избежать лишних трат денежных, значит, мы должны заранее сесть и спланировать бюджет обычно тратит э, на Новый год 10% от годового бюджета. Отправляясь за покупками в супермаркет, важно понимать, торговые точки обязательно попытаются заманить вас в сеть якобы выгодных предложений. Опытные маркетологи жонглируют целым набором блестящих уловок, которые мягко и незаметно заставляют нас покупать сверх меры. В преддверии Нового года белорусы, как правило, а, не отказывают себе ни в чем и покупают достаточно большой набор продуктов. А розничным сетям стоит задача привлечь этих клиентов, чтобы они потратили деньги именно у них. А, для этого используются так называемые товары-локомотивы, товары по акции, которые реализуются ниже себестоимости или по очень низким ценам. Это обычно выступают условно дорогие товары, такие как красная рыба, красная икра и так далее. Почему локомотивы? Все просто. Человек приходит в супермаркет, скажем, за выгодной баночкой икры, но смотрит по сторонам, соблазняется остальными товарами и уже не может остановиться, укладывая в тележку все больше продуктов. Таким образом, за счет количества покупок убыток от продажи товаров локомотивов покрывается вдвое, а торговая компания получает прибыль. Но это еще не все. Клиент, приходя в магазин, может купить какую-то шоколадку, какую-то либо сладость. И возле нее, скорее всего, он найдет мягкую игрушку, которую также выразит желание приобрести. А все это помогает продуктовым сетям зарабатывать больше и больше. Вторым пунктом является так называемая выкладка, акционная выкладка. Какие-то товары, которые стоят желто с желтыми ценниками, с красными ценниками, хотя не всегда они являются э, товарами на скидках. Чтобы не стать жертвой маркетинговых уловок, специалисты рекомендуют отправляться на шопинг с холодным рассудком и планировать список покупок заранее. Дома, не глядя на товары, не глядя на ценники, продумать, что вам нужно купить, э, что нужно вам поставить на новогодний стол, составить четкий список – и вместе с этим списком приходите в магазин и покупать только исходя из продуктов, озвученных оговоренных в списке. Не более. Это поможет вам сэкономить деньги и рациональнее распределить ваши доходы. Вы должны пойти э, с покупками э, вместе с супругом. Э, в основном э, все эти маркетинговые вещи рассчитаны на женщин, вот, потому что женщины, э, они любят и умеют тратить деньги, а мужчины, они более такие подсознательно жадноватые, и они будут, как говорится, кривиться, стараться вас сдерживать и так далее. Кира Карлович, Сергей Сергей Курков. Утро. Студия хорошего настроения.